Строительство первой АЭС – один из наиболее масштабных и технологичных проектов, которые мы выполняли совместно с россиянами. Для реализации этого проекта сделано немало. Введен в эксплуатацию и функционирует, выдавая электроэнергию в сеть первый энергоблок. С момента включения он выработал уже более 12,5 миллиардов киловатт-часов. Это позволило заместить свыше 3 миллиардов кубометров газа и сэкономить для страны почти полмиллиарда долларов, свыше 400 миллионов долларов. Результат неплохой для начала. По второму энергоблоку идут мероприятия этапа физического пуска. В апреле этого года запланировано включение в сеть. Я неоднократно подчеркивал, что радиационная безопасность и надежность эксплуатации атомной станции – это приоритет из приоритетов. Знаете почему? Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции – учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа. Поэтому все вопросы строительства и работы атомной станции требуют особого внимания и взвешенного подхода. Присутствующим журналистам просто хочу напомнить, чтобы они не забывали об этом, рассказывая людям – какое было противостояние строительству этой станции, особенно в 2020 году во время предвыборной кампании. Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию, хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты прежде всего – к сожалению, ближайшие наши соседи Польша и Литва. И что сегодня? Польша запланировала строительство двух атомных станций, а может быть и трех. Литва также заявляет о строительстве своей атомной станции. А теперь прикиньте, если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию, или они пришли к власти – прикрыли эту атомную станцию, куда тогда было уже уложено около 5 миллиардов долларов. Вот их лицо, на всякий случай. С экономической точки зрения для энергетической безопасности очень важно обеспечить эффективную работу всей станции, ее скорейший выход на полную мощность. Я хотел бы сегодня услышать ответы на следующие вопросы. Первое, как обеспечена безопасность выполняются ли все нормы и предписания при строительстве и эксплуатации станций. Я знаю, что россияне иногда стонут, что мы предъявляем им завышенные требования по безопасности. Но они должны понимать, мы Чернобыльская республика. Мы потерпели от взрыва атомной станции на Чернобыле, поэтому безопасность – вопрос номер один. И мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдения норм при строительстве. Каковы временные перспективы ввода второго энергоблока белорусской АЭС в эксплуатацию? Мы ничего не скрывали и скрывать не намерены, что были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Затягивание сроку связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. Лучше на полгода, на год позже, чем где-то чего-то не доработать. Какие меры предпринимаются для ускорения реализации этого проекта? Ведь основа, реактор, остров – это уже создано, уже доведено до ума. Остались там полтора-два процента каких-то недоделок в целом по строительной части. Когда мы закончим полностью и уйдем с этой площадки. Я сегодня абсолютно открыт для ваших предложений. Если требуется моя помощь, готов сразу же принять необходимое решение. Пожалуйста, Виктор Михайлович, докладывайте в общем о ситуации на окончательной стадии строительства атомной станции. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, присутствующие, Первый энергоблок введен в эксплуатацию 10 июня 2021 года. В 2022 году проведен первый планово-предупредительный ремонт на энергоблоке. И в настоящее время энергоблок работает на номинальной мощности. Общая строительная и технологическая готовность второго энергоблока составляет порядка 98%. Э, ведутся Работы на завершающей стадии подготовительные для запуска цепной реакции и вывода реакторной установки на минимально контролируемый уровень. Это 1% мощности реактора. В дальнейшем намечено на э, апрель 2023 года это будут включение в сеть и выдача первых киловатт-часов энергосистему на 40% мощности реакторной установки. Дальше будут э, освоение э, мощности реакторной установки до номинальной, и проведение необходимых мероприятий и испытаний э, в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Ну и вот э, объекта в эксплуатацию э, намечено именно второго энергоблока, второй полугодия 2023 года. 8 марта мы, мужики, стараемся преподнести какие-то скромные подарки вам. И сегодня мы пришли к этому празднику не с пустыми руками. Историю это можно назвать невероятной. Еще раз извиняюсь, что я отхожу от официоза и просто в канун праздника рассказываю вам не как президент, а как обычный человек об этом исключительном подарке, имя которому невероятное. Начало всему было положено, возможно, 8 месяцев назад, возможно, полгода нам предстоит еще выяснить, мы это выясним. Место события – Киев, служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист, он россиянин с российским паспортом – имеет украинский паспорт, родился в Кривом Роге, жил в Крыму, родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины. В 14 вроде году айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях готовился для совершения террористических актов. Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые с космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему, было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины. Готовили представители СБУ, но то, что мы увидели, реализовывая операцию в Беларуси, это действительно что-то было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован, так у вас говорят в КГБ, на нашу территорию. Естественно, через границу с Украины он пройти не мог, она закрыта. Поэтому был выбран маршрут Варшава-Брест, Варшава-Лодзь, Рига-Псков, а затем Минск. Я обращаюсь к генералу Лапо, нужно найти этого пограничника белорусского, который не пропустил его на территорию Беларуси под Брестом под разными вывертами, слезами и плачем, что если он его не пропустит, беда будет с ним в Украине. Но наш парень молодец. Хотя по-человечески можно было его понять. Он ему сказал, что в Беларуси так не бывает. Вы, если проедете в Беларусь, по украинскому паспорту, у него два паспорта, российский и украинский, то я вынужден вас зафиксировать здесь. Ему это не нужно было. Он вернулся в Варшаву, ему с Украины предоставили запасной маршрут. Как я уже сказал, Варшава, Лодзь, Рига. И там он пересек латвийско-российскую границу. Пограничники, к сожалению, российские пропустили его, хотя не должны были это сделать. Он перемешался по внутреннему российскому паспорту. У них есть заграничный паспорт, он не имел права перемещаться через границу. Но, тем не менее, переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск. Я не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления. Эти беспилотники избрали маленький беспилотник, потому что если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, бы его отследили. Но маленький этот беспилотник, который продается и в наших магазинах китайского производства, мы установили, он был продан в Соединенные Штаты Америки, этот беспилотник китайский, а потом вернулся в Украину, ну, естественно. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучены этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом. Был подготовлен данный теракт. Результаты вы знаете. К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, там царапин и одна пробоина в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. Мы вам показывали этот самолет, как мне сообщили, он даже президента встречал. Но, тем не менее, мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло. Что это за самолет? На территории Беларуси это не российский самолет был. Это я попросил президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ – и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки. Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе, ему не нужно это. Польши, Литвы, всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали, никому не давали повода для этого. После совершения теракта и попытки взорвать самолет дорогостоящий, самолет-разведчик А-50. Были созданы маршруты вывода его с территории Беларуси. Это для них, мы поняли, весьма был ценный человек. По моему распоряжению, еще до командировки в Китай, вы, наверное, об этом догадались, были отданы самые жесткие распоряжения силовикам. Вот они здесь находятся – там я и матами ругался на вас, матерные слова говорил. Это обнуляется сегодня. Но не забывайте. Были перекрыты границы Беларуси, но мы понимали, что основная наша проблема – это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений, да и границы нет между Россией и Беларусью. И главная наша задача была не допустить проникновения его в Россию, потому что в огромной бездонной России найти его было бы очень сложно. Мы это понимали, поэтому были подняты сотни, а может быть и тысячи. Мы сейчас пытаемся посчитать, посмотреть этих людей, военных, всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь. Совершили определенные действия развернули антитеррористический штаб под руководством генерала Тертеля, провоцировали украинцев, показывая им, что мы там проводим какие-то операции, они поддались на наши телодвижения и показали фактически своими действиями, куда и где они хотят выводить этого террориста. Естественно, Лапо прикрыл границу. Они заметили, что через границу не пройти, и начали использовать запасной вариант. Запасной вариант вывода его отсюда. Но прежде чем выводить, надо было создать новый канал. Меня поразила в этой операции одна вещь – использование высочайших технологий. Они создали ему специальную программу, скорее всего, ЦРУшники, американцы. Они ему вручили специальные телефоны, по которым они отслеживали каждый его шаг в аудио-видео режиме. Они видели, куда он перемещается, они видели, с кем он встречается и разговаривает и так далее. Потом параллельный телефон, это очень важно. Второе, что меня удивило, там мы немножко прокололись, когда он оставил этот телефон, нам это было неизвестно, незнакомо, в квартиры взял параллельный телефон, и уже они его, им управляли по этому телефону. Они оставил их в квартире для того, это приказ был СБУшников, когда мы зайдем в эту квартиру по следам, они сразу нас увидят. Так и произошло. Поэтому в этот момент я уже, честно говоря, будучи в Китае, начал сомневаться после ваших докладов, что мы его быстро найдем. Второе мое невероятное удивление, когда вы анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами нашей страны и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале типография с разными родотряпками башебешными и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там. Можете сделать вывод, о чем я всегда говорил, что нам никогда нельзя успокаиваться. Команды шли от СБУ беглым за границей, в данном случае Польши, Оттуда они связывались, в данном случае это был врач, с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться, притом и на начальном, и конечном этапе нашей операции. Ну и, наверное, Бог помог, и случилось чудо. Благодаря нашим оперативникам Комитета госбезопасности, МВД и пограничникам, мы его вычислили и задержали. На сегодняшний день задержано более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Больше 20. Остальные прячутся там. Чтобы не было разговоров, все должны понимать, я это не отрицаю. Я распорядился несколько дней назад, да еще до этой операции, по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят – сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, что там скрывать? Когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти. А им я хочу сказать, что, чтобы они готовились мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант, если они придут сами, руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества. Они за эти два с половиной года так ничего и не поняли. Они не поняли, что мы к ним по-человечески, если вы одумались, возвращайтесь. И это не отменяет ничего. Есть там одуревшие, одурманенные, пусть возвращаются. Заявления уже поступают. Но те, кто совершали, а особенно сейчас совершают вот такие подобные правонарушения и являются пособниками террористов, мы их найдем. Что касается их действий по попытке подорвать самолет и прочее, а вот, военного значения никакого не имеет. Но ну, даже если что-то случилось с этим самолетом, он не единственный. Все было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано как звенья одной цепи. У нас теракт в Мачулищах и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины Около 40, может, больше мерзавцев зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка, вы в курсе дела. Это были звенья одной цепи, чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это. Но я попрошу средства массовой информации, журналисты присутствуют, покажите это все в деталях. Покажите мерзких этих, которые сидят в Польше и в Украине, которые за ковришку готовы уничтожать, не предавать Родину, а уничтожать наших людей. Мы должны в динамике показать, как они кричали, что все уже те, кто совершил мочулищих теракт, они уже за границей. Ну, этим самым они нас подтолкнули э, в веру в то, что они никакой границы, они здесь. Если бы они были за границей, они бы их показали. И тогда я силовикам сказал, смотрите, он здесь. Они просто прокололись, как мудаки последние. И мы активно начали поиски здесь. Это хорошо. Это блестяще проведенная операция. Совершенно невероятная, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать, найти иголку в стоге сена. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем. На что я говорил, мы не собираемся нападать. Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете. Я говорю, ну вы слышали мои все эти заявления. И в это время ну что ж, вызов брошен. Если они рассчитывают, я же ведь знаю, что они нас хотят тянуть в войну по команде американцев. И если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь. Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и те, кто убежали. Они все установлены. Мы их найдем там найдем за границей. А беглым, повторяю, готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте, и не постись в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать. Поэтому хочу эту церемонию начать с приятного. Главные действующие лица, которые бледнели и краснели, и синели в течение этой недели, пока шла операция – это Тертель, Кубраков и Лапо. Мною принято сегодня решение о награждении вас государственными наградами. Генерал Тертель награждается орденом. Первый. поручаю вам, как я вам говорил, всех, даже если их будут тысячи, наших ребят, которые проводили эту операцию и участвовали в ней, представить к награждению государственными наградами. Кого нужно поддержать материально, морально, как угодно. Эти ребята не должны быть забыты. Вы совершили невероятное – это войдет в соответствующие учебники. Не забывайте об этом. Мы не должны забывать таких людей. Трудно придумать более подходящее по духу и смыслу мероприятие для Года мира и созидания, чем наша сегодняшняя совместная церемония. По доброй традиции в эти первые весенние дни мы чествуем самых успешных женщин страны и самых мужественных воинов. Но почему в нашем обществе особым уважением пользуются женщины, которые выбрали для себя нелегкую стезю материнства? Потому что это высшее предназначение и смысл жизни, утверждение незыблемых человеческих ценностей всего сущего на этой земле – это основа. Ведь именно на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах, их неиссякаемой энергии все и держится на нашей планете. Дорогие женщины, присутствующие здесь и те, кто нас сегодня услышит. Сердечно приветствую в вашем лице всех матерей нашей страны. Низкий поклон вам за ваш материнский подвиг. Наряду с мужчинами вы успешно развиваете науку и технологии, укрепляете промышленный потенциал, обеспечиваете продовольственную и финансовую безопасность страны, строите дома, создаете произведения искусств, учите и лечите людей. А еще прославляете нашу Родину на самых престижных форумах и ведущих театральных сценах мира. Храните и приумножаете культурное наследие Беларуси. Да и все, что мы, мужики, делаем в этой жизни, это ради вас. Сегодня в этом зале мы по традиции чествуем и настоящих мужчин, офицеров, генералов, которые тоже являются олицетворением года мира и созидания. Потому что под их надежной защитой наши суверенитет и независимость. Проще говоря, наша тихая и спокойная жизнь. В такие времена, как нынешние, люди начинают понимать истинную цену, казалось бы, простых вещей – мира, порядка и спокойствия. Вручаемые награды и новые погоны – это признание больших личных заслуг перед Отечеством, утверждение уровня вашей профессиональной выучки и знак высокого доверия белорусского народа. Уверен, вам также хорошо известно, что наш с вами долг – обеспечить надежный мир на белорусской земле, обеспечить, чего бы нам это не стоило. Верю в каждого из вас, в нашу армию, людей в погонах, всех тех, кто сегодня их носит. Спасибо вам за честный труд, профессионализм, верность, долгу и патриотизм. Я искренне хочу всех поздравить с высокими наградами. Женщин, наших уважаемых женщин, с наступающим праздником весны. Я желаю всем новых больших успехов в работе, личной жизни – крепкого здоровья, счастья и благополучия. Как я уже сказал, все, что мы делаем, мужики, сегодня, это ради вас, вам, тем детишкам, которых вы родили. Надеюсь, еще родите. Хотя вы уже свой долг исполнили сполна, присутствующие здесь. Александр Григорьевич, уважаемые присутствующие, в этом зале представители различных профессий. Каждый из нас вносит свой вклад в развитие и процветание нашего государства. Но независимо от рода деятельности, все мы растим и воспитываем детей. К слову скажу, что наши дети сегодня в различных уголках страны, включая наш Полесский край, наравне с крупными городами имеют возможность посещать благоустроенные сады и школы, э, спортивные секции и кружки и просто жить в прекрасной, ухоженной, красивой и мирной стране. Очень почетно и приятно получить эту награду из рук главы государства в канун женского праздника в такой приятной атмосфере. Милые женщины, от всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником Днем женщин. А всем присутствующим желаю доброго здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия вам, каждому дому, каждой семье и нашей Родине, Республике Беларусь. товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Республики Беларусь. От всех офицеров, которым сегодня вручены государственные награды, генеральские звания, хочу поблагодарить вас за высокую оценку нашего труда и труда коллективов, которые мы возглавляем. Мы осознаем ту высокую степень ответственности, которая лежит на каждом из нас, особенно сегодня – это непростое время в условиях сложной военно-политической обстановки, которая складывается у границ нашей любимой Родины. Хочу вас заверить, товарищ главнокомандующий вооруженными силами, что белорусские солдаты и офицеры, внуки и правнуки солдат Победы приложат все свои силы, чтобы обеспечить военную безопасность страны, защитить все то, что создано нашим мудрым трудолюбивым народом обеспечить мир и спокойствие в нашем общем доме Республики Беларусь. Спасибо. Уважаемые друзья, еще раз поздравляю с наградами женщин, с наступающим праздником, э, мужикам не подвести наших женщин хотя бы в их этот праздничный день. Тут вот выступал наш, по-моему, представитель доблестной артиллерии, так я понял? Да, уже видите, генерал, <laughs> молодец. Должен обрадовать тебя, позавчера испытали ракету «Бук». Нашему комплексу противовоздушному полетела куда надо и сделала все, что надо. Поэтому у вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов. Многое сделано за это время для того, чтобы наша армия, наши силовики были вооружены настоящим оружием – и достойно защищали нашу Родину. Женщинам просто хочу пожелать, не переживайте. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле был мир и покой, и чтобы вы спокойно могли вырастить своих детей. Но у кого их нет, чтобы было столько, сколько сидящих в этом зале. Счастья! благополучия и успехов вам в вашей жизни, а главное – здоровье вам и вашим детям. Успехов вам! Господин генеральный секретарь, вы знаете нашу цель э, для того, чтобы юридически стать полноправным членом организации э, в Беларуси должны быть произведены определенные юридические процедуры. Мы должны присоединиться э, к тем решениям, которые были приняты ранее Шанхайской организацией сотрудничества. Мы поставили перед собой амбициозную цель э, пройти этот путь в течение этого года до э, саммита в Дели. Быстрый темп, серьезный темп – но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, господин генеральный секретарь, будучи наблюдателем, э, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайской организации сотрудничества, поэтому э, мы однозначно сможем по срокам э, уложиться до июня месяца, до того момента, как в Дели мы снова встретимся. Наши цели вы знаете – Э, наши возможности, также известные всем членам ШОС. Э, я единственно хотел бы спросить у вас, есть ли у вас какие-либо настороженности или вопросы к Беларуси вот в процессе нашего юридического вступления э, в организацию? 最近的罗卡申科总统。 Уважаемый господин президент, добрый день. Для меня большая честь и большая радость присутствовать с визитом Республики Беларусь. Благодарю вас за радушный прием, благодарю за то гостеприимство, которое вы оказали мне и членам нашей делегации. У меня остались хорошие впечатления от нашей встречи накануне а, саммита ШОС. Мы провели их очень конструктивный диалог. Тогда мы с э, вами также обсуждали вопросы вступления и присоединения Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это была ключевая тема наших переговоров. 白俄罗斯加入呃上合的进程。У меня сложилось впечатление, что белорусская страна э, уделяет большое э, внимание при случении к э, ШОС и завершении этой процедуры. Белорусские усилия в, по этому направлению также заслужило большое внимание со стороны государств-членов ШОС. И э, э, э, в прошлом году, в июне, после официального обращения белорусской страны о приключении в э, эм, все члены государства этой организации при координирующей роли работе секретариата начали э, поработать над этим вопросом и за два с половиной месяца на саммите, как мы видим, Э, уже э, принято решение о старте, о начале этой э, процедуры. Это было беспрецедентно. Э, имею в виду по скорости эм, принятия решения э, беспрецедентно. Это говорит о том, что все государства-члены очень ценят, э, что белорусская страна разделяет ценности и принципы Шанхайской организации сотрудничества и на протяжении многих лет в качестве наблюдателя играла очень важную роль в сотрудничестве в рамках ШОС. 所发挥的重要作用给予的肯定。Беларусь на всех этапах активно участвовала в работе Шанхайской организации сотрудничества и в качестве партнера для диалога, и в качестве наблюдателя во всех измерениях работы этой организации – политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном. Э, для примера приведу лишь одну цифру. Порядка 70% нашего товарооборота приходится на государства члены Шанхайской организации сотрудничества. Как вы видите, эта цифра подтверждает важность развития экономического измерения нашего взаимодействия со странами-членами ШОС. Вот, мы видим большие перспективы, большой потенциал этого сотрудничества и рассчитываем активно участвовать во всех измерениях, не только торговли, но и промышленной кооперации. Сейчас на повестке дня организации выходят вопросы промышленности, энергетики, есть межбанковское взаимодействие, вот, формируются альтернативные варианты расчетов, которые очень важны для преодоления тех незаконных ограничительных мер, которые применяются применяются странами Запада. Э, есть э, большая работа в области транспорта и выстраивания транзитно-логистических цепочек, которые необходимы для поддержания необходимого уровня торговли и экономического взаимодействия между странами. Сегодняшний статус Беларуси в качестве наблюдателя, он э, не дает возможности нам полноценно участвовать во всех форматах этой организации. В частности, некоторые заседания, которые проходят, э, даже Совет министров иностранных дел, да, он сегодня включает в себя только представителей государств-членов организации. Это же касается и других форматов, там есть много форматов и в области безопасности, обороны, экономики, межбанковского взаимодействия. Поэтому, естественно, полноправное членство откроет для нас более широко двери в эту организацию и позволит нам действительно полноценно и полноправно участвовать во всех, без исключения, форматах этой организации. И мы видим в этом серьезные перспективы не только для э, экономического сотрудничества, но и для политико-дипломатического взаимодействия. Это очень важно сегодня, э, потому что ШОС является одной из сегодня основных, наверное, опор многополярного мира. Вот, и в политико-дипломатическом плане, то есть очень важно э, действительно быть вовлеченными в процессы укрепление вот этой многополярности да, с позиции Шанхайской организации сотрудничества. То же самое касается и культурно-гуманитарного измерения. Вот, там тоже есть э, серьезные перспективы, вот, над которыми мы могли бы работать более активно, будучи членами организации. Мы, естественно, придерживаемся ускоренного формата присоединения. Вот, есть технические моменты, которые мы регулируем с государственными членами и рассчитываем завершить этот процесс в 2023 году. Сегодня генеральный секретарь э, организации подтвердил очень активную работу Беларуси в качестве наблюдателя. Э, вы знаете, что многие инициативы, которые выдвигались президентом Республики Беларусь, были поддержаны. Э, вот, в частности, проведение совместного саммита между ОДКБ и ШОСом по ситуации в Афганистане в 2021 году вот, э, является хорошим примером того, как и белорусские инициативы находят эм, свое отражение в работе организации. В середине прошлого года мы договорились, что оценим вместе работу экономики по итогам заседания Совета Министров в формате конституционных полномочий президента, известно каких. Мы прожили с вами непростой 22 год. Нас, как известно, пытались давить по всем направлениям. Под удар попали ключевые экспортные отрасли. 40% наших традиционных рынков сбыта, транспортно-логистические коридоры, система банковских расчетов. Совершенно понятно, это не просто желание парализовать белорусскую экономику, это планомерная попытка лишить обычных людей средств к существованию. Как итог вызвать социальный взрыв – который поставил бы вопрос о том, останется ли в политической карте мира такое государство, как наше. Как и прежде, со всей ответственностью заявляю, останется. И будет только крепче. Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как и не удавалось до сих пор. В такой непростой ситуации главной задачей для премьер-министра, правительства, всей вертикали власти было обеспечить эффективную работу экономики, стабильность социально-трудовой сферы и поддерживать уровень благосостояния населения. Все зиждется на экономике. Всякая безопасность, борьба с беспилотниками, бандитами, террористами – все в экономике. Будет экономика, все остальное мы решим. На протяжении года мы не раз проводили совещания, вырабатывали упреждающие и компенсирующие меры, оценивали их действенность, находили окна возможностей. Таким образом, получили колоссальный опыт развития даже в таких беспрецедентных условиях. Поэтому можно с уверенностью говорить, что экзамен на экономическую устойчивость мы в целом выдержали. Я же, исходя из представленных мне документов, остановлюсь на отдельных наиболее критичных моментах, требующих особого внимания. По моему поручению экспертные группы, которые координировали помощники президента в областях, в январе провели повторный мониторинг работы экономики в регионах. С первой проверки и конкретизации задач прошло примерно полгода. Достаточный срок, чтобы делать выводы. И я вижу, что ситуация по сравнению с летней улучшилась, пусть и не намного, но при этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло. Пока одни руководители ищут и находят возможности эффективно работать, другие заняли откровенно выжидательную позицию в надежде на лучшие времена. А третьи вообще решили, что их хата с краю, и уповают исключительно на помощь государства – Э, я очень рад, что таких ну, совсем немного. В августе перед правительством очередной раз ставилась задача восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания производств импортозамещающих, ориентированных на экспорт, работающих на местном сырье. Тем не менее, по докладам я вижу, что новых предприятий практически нет. А ведь инвестиции, в особенности в регионах, это развитие населенного пункта, рабочие места, достойные зарплаты. То, что касается каждого, и дает ему уверенность завтрашним днем. Премьер-министр мне анонсировал, что будет директивно назначать объекты и ответственных, чтобы в каждом районе начать реализацию хотя бы одного такого инвестиционного проекта. Как я понимаю, целевой план вы уже утвердили. Сегодня я хотел бы услышать как он с бумаги воплощается в жизнь, какова ожидаемая, может быть, уже где-то и реальная эффективность от ваших проектов и идей. Через два с половиной года предстоит отчитываться перед народом за выполнение пятилетней программы. Если ее сорвать, ни одному простому труженику не нужны будут оправдания о непростых временах и драконовских санкциях. Как я часто говорю, ну, не война же идет на территории Беларуси. Поэтому для правительства увеличение количества рабочих мест, доходов населения должно стать ключевым маркером при реализации целей, поставленных на этот год. Да, в декабре мы вышли на рост реальной зарплаты и даже сохранили динамику в начале этого года. Но ведь это не заслуга качественных изменений в экономике. Это следствие корректировок ценовой политики – плюс статистику добавилась выплата традиционных корпоративных бонусов по итогам года. Надо думать, где брать резервы, чтобы рост зарплаты не остановился. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но допивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Без предела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми – при этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд – все должно быть в достатке, в приоритете от отечественного производителя. Поэтому первоочередная задача Министерства антимонопольного регулирования и торговли Минсельхозпрода, Белгоспищепрома, местных органов власти обеспечить бесперебойные поставки товаров, в том числе продовольственных, на внутренний рынок страны. Все, что мы не потребляем, пожалуйста, на экспорт. Там зарабатываете. Проводите работу с подчиненными организациями в части пересмотра и снижения затрат. Наведете здесь порядок, будете успешно работать даже в самом жестком регулировании и люди нас поймут и будут довольны. Каждую минуту помните, все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения Беларуси должны быть выполнены безоговорочно. Это социальный контракт власти с народом. Приоритетными направлениями для нас были и остаются повышение зарплаты бюджетников и военных, поддержка семей с детьми и пенсионеров как, в общем-то, и было в 2022 году, когда на эти цели выделили 32 миллиарда рублей или на 3 миллиарда больше, чем в предыдущем 2021 году. Как бы ни было трудно, на это деньги государство должно изыскать. Повышенное внимание строительной отрасли. Это касается и больших незавершенных объектов, в частности, брошенных международными банками и, конечно же, строительство жилья, в том числе арендного, с помощью передачи в собственность отдельным категориям граждан при выполнении определенных условий. Министр архитектуры отвечает за каждый квадратный метр и объемы строительно-монтажных работ. Контролируйте. Отговорки, как мы пытались, но опять не смогли, больше не пройдут. Все обязательства государства по созданию инфраструктуры в регионах, данные на Всебелорусском народном собрании, заявленные в программе пятилетки, также должны быть выполнены неукоснительно. Ресурсы на это правительству необходимо изыскивать вместе с Национальным банком. За само строительство инфраструктуры отвечают обл, исполкомы и Министерство стройархитектуры. Еще одна важнейшая задача для нашей открытой экономики – рост экспорта. Объективно нам пока не удалось полноценно компенсировать все потери. Как мне докладывают на рынке дружественных стран, переориентировано порядка 80%. Так что ситуация не драматична, но все, что не добрали в прошлом году, мы должны дополнить в этом, как и обещали. К настоящему времени значительно нарастили товарооборот с нашим главным стратегическим партнером – Россией. Увеличили поставки в физических объемах и имеем высокую маржинальность. Однако и здесь есть нерешенные проблемы, в частности с прохождением продукции белорусской деревообработки по территории Российской Федерации. А ведь это наш экспорт третьей страны. На площадке АЕС или по иным каналам, но вопросы логистики должны быть решены максимально оперативно и эффективно. Успешность экспортной стратегии напрямую зависит от налаженной транспортной работы. В 2023 году особое внимание следует уделить развитию перевозок через морские порты, продолжить работу по выстраиванию эффективных транспортно-логистических цепочек в восточном направлении. Нам нужны новые маршруты для расширения торговли. Необходимо дальнейшее обновление транспортной инфраструктуры. Совместно с российскими коллегами надо усилить работу по отмене разрешительной системы на все виды автоперевозок грузов и нерегулярных перевозок пассажиров. В течение 2023 года поручаю обеспечить доступ отечественных компаний к выполнению каботажных перевозок на территории России. России. Все, что нужно было от меня, сделано. Нужно несколько небольших шагов, и эта проблема будет решена. Среди государств дальние дуги главным стратегическим партнером, как известно, остается Китай. Китай для нас сегодня это точка опоры во всем огромном азиатском регионе. Готовность к сотрудничеству китайцев колоссальная. По итогам недавнего визита в Пекин, как вы знаете, заключены около 40 контрактов более чем на 3,5 миллиарда долларов. Теперь надо не упустить время из-за бесконечных проработок и согласований. Читай волокиты. Мы должны не только нарастить товарный поток, но и взять технологии, создать у себя передовые производства. Нужно выжить максимум и восстановить активность китайских бизнесменов на нашей территории, увеличить в несколько раз китайские инвестиции – интерес к белорусам поднебесный огромный. Хочу отдельно обратиться к Министерству иностранных дел. Непрерывно доводите до делового сообщества в каждой стране пребывания дипмиссии позицию, что Беларусь открытый, честный, миролюбивый партнер. Серьезные бизнесмены, в отличие от многих западных политиков, умные и прагматичны. Они готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и даже сейчас ищут возможности для восстановления старых бизнес-связей и создания новых. Надо неформально Министерству иностранных дел подходить э, к решению вопросов в данной ситуации. Где-то один ручеек, э, который вы восстановите или установится, выльется в итоге в огромную реку не стоит ограничиваться откровенно враждебными нам США и Европой, хотя и эти рынки сбрасывать ни в коем случае нельзя со счетов. Африка, Латинская Америка, Азия, наши торговые интересы, наш новый потенциал там. Вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, усиление взаимодействия со странами ОСЕАН уже открыло Беларуси двери на наиболее быстро растущие и самые перспективные рынки сбыта. Да, и Евразийский экономический союз должен увеличивать свое значение как один из значимых центров регионального взаимодействия. Хотя разговоры о работе по устранению существующих барьеров ограничений, коллективном реагировании на западные санкции уже набили оскомину, но актуальности не теряют. Над каждой позицией надо работать, причем максимально оперативно. В 2022 году на рекордном для Беларуси уровне сложилось поступление валютной выручки на чистой основе. Его природа очевидна, благоприятная экспортная конъюнктура и, что ожидаемо, застопорившийся импорт оборудования и технологий. Такой дефицит и отложенный спрос может нам аукнуться в ближайшие годы повышением давления на валютный рынок. Поэтому мы просто обязаны обеспечить себя технологиями. Сложившаяся ситуация преподнесла нам мощный урок того, как нивелировать санкционное давление. Все наши лучшие белорусские умы, ученые, конструкторы должны трудиться уже не просто на импортозамещение, а на импортонезависимость страны. Академия наук, Комитет по науке и технологиям, специалисты производства онлайн-режиме отрабатывать должны каждое белое пятно. Разложите потребности реального сектора до последней гайки. Вовлекайте малый бизнес. Это реальный повод и стимул для укрепления и масштабирования небольших производств. Везде замен импортного рационально должно создаваться и внедряться свое, белорусское но не методом слепого копирования, а с улучшенными характеристиками. Зависимость от западных технологий, комплектующих, нужно минимизировать в течение двух-трех лет. Плюс необходимо максимально ускорить реализацию импорта замещающих проектов с Россией. Это производство, которое просто критически нужны обеим странам, особенно микроэлектроника. Россия нуждается в этой продукции. Мне докладывают, что в течение последних месяцев поставки туда отечественной микроэлектроники выросли в несколько раз. Но останавливаться нельзя. Нам необходимо завоевать и удержать на будущее российский рынок, а в перспективе освоить и новые рынки. Нефтепереработка, калийная, табачные отрасли пострадали от санкций гораздо больше, чем другие – Цель – восстанавливать объемы производства и искать альтернативные рынки для этой востребованной мире продукции остается актуальными в этом году. А в целом по промышленному сектору задачи такие. Все несанкционные отрасли должны добавить по 4-5% в производстве и выйти на максимальный уровень загрузки мощностей. Те отрасли, которые сработали хорошо, также не почивают на лаврах, а ищут возможности улучшить результат. Мы получили действительно рекордный урожай и рекордную экспортную выручку, но в основном за счет растеневодства. В текущем году подтягиваем животноводство. Надо выводить наш аграрный сектор на новый уровень. Условия благоприятные урожайность хорошая, обеспеченность кормами, пусть и на 100%, но повысили, хотя, как мне докладывают, половине районов страны пока не в состоянии остановить сокращение поголовья скота. Соберите все силы в кулак, наведите железную производственную дисциплину. Здесь все зависит только от дисциплины. Каждый год Комитет госконтроля пишет и про проблему со стабилизационными фондами плохие условия хранения, низкое качество продукции, нет выборки. Я попрошу э, по окончанию вот этого зимнего периода до нового урожая доложить мне, как сработало правительство и губернаторы в этом плане. Спрос будет серьезный. Каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко. Конечно, не будет спроса и выборки, если к середине зимы все там завяло у вас и сгнило. Поэтому вопрос губернаторам. Кто дает оценку условиям, в которых хранится продукция? Ну, может, у вас по-другому, дай бог, я буду только рад. Но это только одна сторона медали. Как в эту цепочку встроены торговые сети, мы об этом уже говорили мы напрягаем аграрию, чтобы обеспечить население качественными отечественными продуктами по приемлемым ценам, а у торговли даже нет обязательства реализовать то, что выращено на родной земле. Я обращаюсь к губернаторам, возьмите за данный вопрос со всей серьезностью. Аграрный комплекс в целом необходимо выводить на новый уровень. Резервы у нас есть. Нужно активнее проводить мелиорацию и по полной вовлекать в сельхозоборот эти земли, поддерживать их в надлежащем состоянии. Как никогда приняты объемы мелиоративных работ и профинансированы. Осенью республиканский семинар провели. Все там разложили по полочкам, бери и делай. И не дай бог эти угодья у кого-то опять превратятся в болото или зарастут. Председатели исполкомов ответят лично. Впереди посевная. Провести ее надо просто безукоризненно, на самом высоком уровне. Продовольствие сейчас – это золотая жила. Цены сумасшедшие. Таких никогда не было и, возможно, не будет. Поэтому уже сегодня думайте, где мы будем хранить нашу продукцию, если надо ее хранить до весны следующего года. необходимо снижать убыточность государственного сектора. Есть прибыль, значит предприятие работает нормально. Поэтому рентабельность и рост прибыли должны стать главными критериями для оценки эффективности работы руководителя любого уровня. Особое внимание надо уделять дисциплине расчетов. Я уже не раз подчеркивал, не будет порядка с долгами, не будет нормального функционирования экономики. А возы ныне там – причем самые большие проблемы как раз у аграрного сектора, которому государство оказывает колоссальную поддержку. Считаю, что скорость принятия экономических решений важна в любой отрасли экономики. Как показал мониторинг по регионам, предприятиям жизненно необходима возможность самим принимать решения. Зарегламентированные условия, в которых они сегодня работают, тормозят весь процесс. А мы, если хотим развиваться и дальше, должны работать в условиях экономической мобилизации. Поэтому максимально упростите все процедуры от закупок до выдачи сертификатов готовой продукции. Надо администрации президента проработать и до 1 мая внести предложение по раскрепощению регионов и предприятий. Пусть губернаторы, максимум губернаторы принимают все решения. Не надо тащить э, их наверх на президента. Согласно результатам мониторинга, предприятия, особенно в регионах, критикуют и работу банковской системы. Основных претензий две. Недостаточная помощь банков в поисках маршрута платежей. Жалуются даже на хромающую консультационную поддержку. Второе. Затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате. Я предупреждаю вас, Павел Владимирович, у нас э, как будто банковская система – это государство в государстве. Я в который раз об этом говорю. Этого быть не должно. Поэтому поставлена задача предельно простая и ясная – создать единый центр содействия предприятиям прохождения платежей где это рационально, внимательно надо пересмотреть процедуру финансирования. Предприятия не могут ждать неделями и месяцами, пока их заявку одобрят или завернут. Банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения спроса на кредиты. Каждый наш шаг сегодня должен быть выверен и просчитан. Все должны видеть перспективу и действовать стратегически тогда наступивший 23-й год станет еще одним шагом нашего развития. Что-то упустим сейчас, потом будет трудно наверстать. Невозможно. Снижение ВВП на 4% – это много. Если бы это было процент 1,2, ну и политически со всех сторон это было более-менее. Но 4% – это вы просто неправильно поняли то, что я вам говорил. Вы остановились в конце третьего квартала, в четвертом вы с Национальным банком остановились. Надо в этом году это все восстанавливать и превосходить. Да Это первое. Э, второе, на что хочу обратить внимание. Инна Викторовна говорила об этом, что вот там в среднем хорошо все выполнили. Не забывайте, на это мы обратим в этом году особое внимание. В целом вроде где-то хорошо, а сколько предприятий, сколько тысяч людей работают, неважно. Температура по госпиталю неплохая, а сколько там в подвале людей с низкими показателями мы имеем в экономике. Поэтому спрятаться за общие средние цифры не получится. Обратите на это внимание. Очень правильно здесь был подчеркнут вопрос по складам. Ты прав, когда они убеждают министры тебя, руководители предприятий, что мы вот тут, как обычно, в начале года запас создаем и прочее. Этот запас – это вымывание оборотных средств. Это омертвленные деньги на складе. И потом, что значит, мы тут запас? Мы же к уровню ну, прошлого года считаем, и прошлых лет. И это рост, в динамике это рост. Да. Зачем этот рост? Оправдания быть не может. Я хочу ваше внимание обратить на социальную составляющую. Вот говорят, здравоохранение, школы мы тут построим и так далее. Знаете, у нас нет критической ситуации в здравоохранении и в образовании бардак там серьезный в здравоохранении, допустим. Я хотел бы, чтобы министр э, в этом плане работал с той группой, которая сейчас колесит по всей стране. И там, я знаю, как ты работаешь, хватит этих больниц, надо в этих порядок навести. Начали где-то строить там в Гродно или что, давайте закончим и не будем лезть новые стройки. Тем более по школам. Школы ниже агрогородков строить не надо лучше детей подвести в нормальную школу, в агрогородок. А что там где-то далеко э, за агрогородком? Какая там будет школа? То же самое надо навести порядок с тем, что есть больницами. У нас в каждом районе больница. Ну, конечно, дверь надо отремонтировать и заставить, чтобы там порядок был. И потом с кадрами. Ну, вот они мне докладывают. Приехали в одну больницу, э, ФАБ идеальный хорошие работники и прочее, э, молодая девушка работает и прочее, ну вот пять лет я отработаю, уезжаю. А чего? А как? А не хочу я тут жить. Все, она собралась замуж выходить в Минск. Ну, пять лет, говорит, я отмучаюсь. Целевик. Мы же образование даем бесплатное фактически. Целевым образом направляем. Надо же выводы делать из ситуации, если мы где-то э, не доработали. Но в ближайшее время, Наталья Ивановна, вам за это взяться, вы знаете эту сферу, надо нам эту социалку серьезно, вот что в ее входит, посмотреть объективно. Не само правительство оценить должно, а создать группу людей, потому что у вас тут знаний больше. Для нас сейчас архиважная задача – это дороги, все на автомобилях, где-то там по ЖКХ какие-то вопросы надо порешать. Вот позавчера вице-премьер мне докладывал, он взял на вооружение каждой деревне бетонировать дорогу. Не асфальт, а бетон, потому что ее покромсают, а бетон будет лежать. И вообще бетон, мы договорились, 10 и больше процентов цемента использовать на это. Но не выполняется же. Надо делать там, где прежде всего надо. Если там какая-то деревенька, где два человека, ну надо шлифануть эту дорогу, и не надо там бетон выкладывать. В агрогородках, в районных центрах где-то эти дороги, ну там, где очень надо и где завтра будут жить люди. Только такой должен быть хозяйский подход. Поэтому надо смотреть вот э, дороги, жилье, то, что я сказал, военным и многодетным семьям. Ну давайте им построим жилье. Они же главную проблему для нас решают. Поэтому, да, надо строить жилье и не переборщить, чтобы люди и свои деньги вкладывали. Обязательно надо не переборщить здесь. Надо экономить деньги. Понимаете, вот я не первый год работаю, и у меня уже в этом плане интуиция и чутье. Да, как вот тут санкции прокричали, и все это объективно, все сложно. А сейчас успокоились. Все хорошо. <laughs> Нехорошо. Самое страшное – это вот успокоились. Нельзя успокаиваться. Я вас просил, вы мне дайте экономику правительство, губернаторы, председатели, вся вертикаль власти, дайте экономику. Все остальные вопросы мы решим. Поэтому мобилизовывайте все, продолжайте то, что мы делали в середине или в начале там прошлого года, когда нас оглушили этими санкциями. Знаем, куда идти. Ну, надо шлифовать. Справимся с этой э, обстановкой. Вторая тема, которую вот я еще раз хочу обострить. В Министерстве социальной это защита населения, университет или институт повышения квалификации. Если мы хотим повысить какую-то квалификацию, но ну давайте на базе действующих университетов это делать. Зачем отдельно создавать структуры и их финансировать? Очнитесь, наконец, и посмотрите, куда вы тратите деньги.